比如说左腿正蹬，右腿扫踢，对吧？左腿正蹬加右腿正蹬，左腿扫踢，左腿低扫加左腿高扫，蹦蹦，哎，右腿一扫蹦高扫，好，左腿正蹬脚。 不要完全蹬出去，拉回来，蹬，哎，右腿扫地，哎，快看，虚晃，这边。左腿正蹬，左腿扫地两次啊，来，开始，来，左腿正蹬，做两次，一次，两次，来，假动作，虚晃。右腿正蹬，左腿扫地，蹦。真的，蹦。来，假装左，实际飞右，可以，蹦。换步飞踢记得吗？蹦，来，假装换步飞踢，蹦，可以。